ahead. Good morning. Good morning. Good morning. यहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं नीचे वाले में इस वाले में हम लोग नीचे रूम टोर उससे पहले रिजॉर्ट का एक थोड़ा सा दिखा देता हूँ कैसा है है पार्किंग एरिया इनका बहुत बड़ा पार्किंग है तो पार्किंग में प्रॉब्लम नहीं है there is a store and this is the main gate तो ये है एंट्रेंस लेफ्ट साइड में आ गया पार्किंग सामने होटल है एंड राइट साइड में है restaurant I mean bar restaurant all तो let me give you the room tour एक कॉम्पैक्ट रूम है छोटा सा रूम है ये तो you can see one queen size bed ठीक ठाक है room clean good and four thousand के लिए अच्छा है वॉड्रॉप है छोटा सा लॉक है यहाँ पे सेफ है छोटा सा small TV and small iron here okay okay bye he is gonna lock the door oh door locked let's go let's go let's go open the door open please turn on the lights okay okay turn on the lights awesome आपको चाय गरम करने के लिए मिल जाएगा एक छोटा सा चला कुछ नहीं है बहुत बेसिक रूम है there's a mirror or a wash basin and this is the washroom room से बाहर निकलते ही आपको ये वाला व्यू मिलेगा दिस वे दिस वे बेटा कम ब्रेकफास्ट करमा Let's go. Hold my hand. Mama. Mama is coming, beta. Mama is coming. Idi, idi, In a breakfast. Yes. Open. Oh, this way. This way, this way, this way. Idi. Come, come, come, come, come. Chalo, chalo, chalo, chalo. this way, this way. Idi, ayan. No, in there, breakfast. Come. Porridge. Porridge, no, mama, say. No! No shouting. Adek. Mama, no, no, please. No! Jima, the breakfast, come on. Mama coming. No! Idi, Jima. Kain, Jima. Can you breakfast, come on. Uncle, galle bhi nile. Uncle, da, who's in breakfast like Papa, no. Stop recording. What happened? Let's go. Let's go. Call mama. So what we got Italy, badam. There are uh, there are a lot of options. We can get some continental food and continental breakfast, bread. Ayan. Yummy, yummy, ma'am. Good. Wow. Good. Ma'am, ma'am. ચલવા ચલવા પડી થાવ થાવ આ દઉં છે ને થેન્ક યુ કસમ બેટા યમી નો ઇને નહીં રખું ચીચા હે ઇને ઇને તલે નહીં રખવું કેમ هلو ايان هلو ايدي ايدي ايدك ايدي ايدي هلو واتس اب واتس اب اب ايدي ايدك house. What are you doing? I'm playing house with you. What are you doing? Come, out of slide? Dima. Come, out is slide? How would slide? Let's go. Look at here. Look at here. Jump. Jump, jump, jump. I am stumbling. ನಾನು ನ n a w o slide slide come आजा स्लाइड कर दे हेलो हेलो से हेलो आराम से उड़ ओके okay? ಬಲ್ರು ಏ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ನೀ ಹಾಕು this take it What do you want? Out, Ryan, please. So while checking out, we got a small complimentary. Let's see what is there inside. They gave one complimentary water <laughs> bottle. <laughs> there are two water bottles. <laughs> what is this? Some cake or something. Yeah. Sandwich and all this. Card दे दो पूजा आंटी दे दे हाँ गाड़ी से गिव इट टू मी ये क्या जा नहीं कीजिए भी कहा नहीं दे दे बोलती ओके बेटा बेटा नहीं नहीं नहीं I am give it to aunty no give it to her give to her say take the card the bill ಇದು ಬಿಲ್ ರೆಡಿ ಕಮ್ ಬೇಡ come come sit here come sit here You can see here, yes, of indoor and outdoor games. And जो कि आप फिर रिजॉर्ट में ही कर सकते हो you can pause the video and see